Bon, je ne peux pas quitter le Kidori, je ne vais pas le quitter, hein, je, vais, je, toutes les faire, un hein, quick Quicksand, euh, Song for Bob Dylan, son for Bob Dylan, euh, Andy Warhol, tout ça. Mais euh, le Live on Mars, quoi, le Live on Mars, obligé de le faire, tout le monde le joue, euh, c'est pour ça que je ne le joue pas, moi. Donc je vais vous faire ma version à moi, j'ai oublié les paroles, je ne l'ai pas répété, j'ai oublié les paroles, je me rappelle de la première phrase, mais on verra, je fais des vocalises. Hein.

I did. Ça suffira, hein Alright, Fa mineur et Sol majeur et Sol mineur. Понятно.